好的角，我是饼干。今天呢，我来说的故事是迪迦奥特曼最终圣战。故事一开始先说到主角男意外获得迪迦奥特曼的力量，主角男也利用迪迦的力量一次次击败那些想摧毁地球的怪兽后，但最后跟强敌蜗牛王战斗时，迪迦完全打不赢，而且迪迦被打败后也石化沉入海里。再来靠着屁孩们力量什么的，最后成功打败了蜗牛王，但迪迦变身器也搞不懂为啥化为尘土，主角男也没办法再变身成迪迦了。不过这也让主角男可以。 过凡人的生活，追求主角女跟主角女准备结婚之类的。两年后，队长女和北七男带着一行人来到远古岛，然后在这里发现三只远古光之巨人，分别是鸡鸡男、瘦瘦男和魔王女。顺带一提，远古岛之前是有许多远古奥特曼的，可是全部被女魔王一行人给杀了，所有远古奥特曼也变成石像。最后，古代的迪迦背叛女魔王，让他们变成石像。事情大概是这样。再来，北七男说什么？咱们可以用科学的力量控制。 这三只巨人之类的，突然这三只巨人也莫名其妙复活，想要摧毁看见的一切。那队长女北齐男一行人逃的逃，死的死。队长女也突然被石头砸到，灵魂和肉体分离，或生成守护者。顺便说，队长女有这能力，是因为什么遗传基因之类的。再来，队长女使用防护罩，让魔女他们没办法出远古岛。队长男边缘男还有肥宅男也发现情况不对，就到远古岛去救队长女。 可是遇见魔王女的杂兵小鸟兽，所以他们也只好先撤退了。女魔王也变回人间体，使用幻象来找主角男。女魔王跟主角男说：“我可是你的前女友啊。”的，怎么你已经忘记之前的事了吗？没关系，之后你会想起来的。”说完，女魔王控制小鸟兽破坏城市，主角男也只好逃跑。再来，魔王女丢下迪迦变身器，跟主角男说：“拿去用吧，嘿嘿嘿。” 主角男就变身，不过变成的是黑暗迪迦。魔王女表示这才是真正的你啊！旁边出现一个萝莉，黑暗迪迦也现出真正的性格，直接一拳，萝莉瞬间变成披萨。突然主角男清醒了，原来是魔王女的幻象术啊！萝莉也还不是披萨。再来主角男去地球防卫队基地查资料之类的。突然鸡鸡男瘦瘦男出现，把主角男吊起来狂扁主角男，然后魔王女表示如果你肯回来我身边，我就不杀主角女，给了主角男。 迪迦变身器让主角男考虑，魔王女就先走了。主角男也昏睡过去，醒来后主角男跟主角女说：“我还有一件事还没了结，等我了结后，我再跟你结婚。”于是主角男就开着飞船来到了远古岛。魔王女就呛主角男说：“有种就变身啊！”主角男就变身，可是这是个陷阱，因为如果主角男变身成黑暗迪迦，防护罩就会消失。魔王女也问主角男最后一次要不要回到我身边，但主角男的答案是不要。于是魔王女叫。 基基男先上，基基男和迪迦开始对打，但迪迦完全不是基基男的对手。基基男再把迪迦插到动弹不得，最后使用地裂爆破，可是迪家居然没事，反而吸收了这力量，变成黑红迪迦。再来迪迦使用爆破球打爆了基基男，于是瘦瘦男出现，也开始跟迪迦对打。最后瘦瘦男使用蓝色射线射向迪迦，再来迪迦又吸收正能量，变身成黑脸迪迦。再来迪迦使用闪雷光线，成功打爆了瘦瘦男。魔。 你见状也变身，表示他们解决不了你，那我就亲自来吧。迪迦也被魔王女吊打。再来，主角你开这飞船攻击魔王女，魔王女也开始反击。于是迪迦就以身为盾保护主角女。黑脸迪迦也觉醒变成白脸迪迦，魔王女也吃醋的表示：的你居然保护这个臭。 为什么没保护过我啊？可恶！我要使用全力杀死你！说完，魔王女就变身成魔王女三 D 形态，开始疯狂攻击迪迦。迪迦也精疲力竭的倒地不起。再来，主角女给迪迦心灵鸡汤，像是不要输啊，为了我们的未来站起来啊之类的。于是迪迦也残血站起来，使用黄金射线，可是还是射不过魔王女。最后迪迦也没血没能量，昏睡过去。突然，一被识货远古奥特曼们就突然全身发光，把力量传给迪迦。迪迦也满血。 复活变成闪耀迪迦，开始跟魔王女对打，最后魔王女把迪迦吃掉。不过很明显，闪耀迪迦并不好吃，所以魔王女就这样吃错东西死了。再来队长男找到队长女，大家也成功离开远古岛，远古岛也沉没。好，事情就到这里结束了。可是主角男呢？哦，没事，隔天主角男也回来，开始放闪。 够了哦！一年后，主角男跟主角女参与火星移民计划，到火星生活，然后再搭上火箭前，主角男遇见了一个名叫男主角的人，故事就暂时结束喽。看完这个故事后，我们明白前女友真可怕。还有下次吃饼干就好，不要吃什么散掉迪迦了，拜。